Yo my people, this is Wakanda TV channel straight, it's Mr. Wakanda himself. Na mbele yenu hapa hivi na Mr. Martin Warren. Hey brother, mambo vipi? Yes, yes, fresh sana. Naona jamaa wamejumuika hapa pamoja, wanafurahia sana. So ningependa unielezee ama uniambie event hii imeorganiziwa na nani na wewe ulipata information kwa kivipi? Okay, kwanza mimi naitwa Martin, vile nimesikia event hii ni ya brother mdogo mtoto ah, wake wa kisichana leo amefikisha mwaka mmoja kwa one year old so ndio maana tumekuwa tufanye hapa hii birthday yake at least watu kuja tujuane Wakenya ambao tuko hapa nini na nini tule pamoja tu pamoja tukamalize Okay, kwa hivyo ni birthday ya mtoto wa ndugu yako sio? Your small brother. So mimi naona umati hapa hivi watu ni wengi wamekula, wamesherekea. Wewe pia nimekuona umekata birthday cake na umeenjoy. So kwa ufupi ningependa kuuliza wewe kama binafsi umekuja na zawadi ya mtoto? Yeah, mimi nimeleta zawadi, nimeleta ile namba kubwa pale moja mm. lazima kwangu, lazima kwa sababu mimi ni familia yeah. Eh, swali nyingine pia ningependa kuuliza eh, hii group unaona watu pia wamekula wanakunywa kama kawaida, eh, ambapo unaweza guess kuwa budget ni ya mwenye birthday so kuna wale wamekuwa invited kama wewe na pia wamekuja na zawadi ama hawajakuja na zawadi, unaweza waambia vipi wale wamebeba zawadi na hawakubeba? Mi kole wote wale waliobeba zawadi nawaambia asante, wale ambao hawakubeba zawadi pia naombea asante kwa sababu wamekuja kuja ni birthday ya mtoto. So ilikuwa si ati jambo la muhimu sana, ilikuwa ni tani, yani at least pia siku vile tuko leo kwa nani, kuwe na siku ambayo tutaikumbuka kuweza kukuza. So kusema kuhusu zawadi, yule ambao ana uwezo wake ama yule ambao anajisikia anaweza kuleta, anaweza tu kuleta, lakini si ati ni kitu ya lazima. Kwa hivyo purpose, purpose ya kuwa na event kama hii sio lazima kuwa na zawadi na, na na nimesikia umeweza kuzungumzia kuwa, kuwa connected eh, of which naweza imagine kuwa mna party mna organize ama event mna organize kama hizi tofauti. Je, mkiwa pale hivi ni kukula, mnakula, mnasherekea, mnakunywa ama mnakuwa connected kivipi? Ah, inategemea ni party gani ama ni event gani tumetengeza, kwa sababu leo si event, leo ni birthday party. Kusema kuhusu birthday party ni mambo ya mtoto, so hakuna kitu ambacho tunasema ni tunatarajia yani siku yani kila mtu anakia leo wana raha tu kuna kupeja zawadi basi, lakini kawaida tuko na event ambazo lazima lazima watu kuwa na ambacho kitu ama wanatoa chakula ama vitu kama hivyo, lakini kwa leo si so. Kama uh, Mr. Martin Warren, unaweza tutajia ni maorganization ngapi mko nazo hapa Swiss za Kenya diaspora wale wanakaa Swiss, zile zenye wao wazijua? Zile zenye mimi nazijua sasa ni zaidi ya uh, tuseme kama kumi hivi, na hizi kumi mmoja wao ni yangu ambao mimi ni kama assistant chairman kwa ndani So organizers kama hizo ndio kufanya event au at least wani kitu tofauti na hii. Okay, sasa katika hizo event zenye hizo organization umesema na hizo event mna organize. nyinyi yenu iko soon ama mshafanya previously? Ah, yetu tumefanya previous, tumefanya tarehe 28 mwezi jana mwezi jana yeah. ambapo eh, organization yenu kwa jina inaitwaje? Kenya Swiss Diaspora Welfare Kenya Swiss Diaspora Welfare. So hiyo event eh, aim purpose ama hiyo eh, ilikuwa ni nini ama thima yenu ya kuorganize hiyo event? Ah, hiyo uh, event tutafanya kila mwaka kusherekea yale matunda ambayo yani, kwa sababu kila, kila mwezi tuna distribute pesa fulani kwa akaunti yetu, so uh, kila baada ya mwaka tuko na pesa fulani katika akaunti. Sasa zile pesa huwa tunatoa tunafanya sherehe mahali fulani, kiwango fulani, yani kama vile hiyo ambayo kununua chakula, kununua drinks, watu wanakuja wanaenjoy, na wale ambao wananunua ni kama tu pia kuregesha, yani kuregenerate zile pesa. Shukran sana kwa maneno yako Mr. Martin, na ningependa kuuliza swali la mwisho kabisa, sababu nimesikia tarehe mbili Oktoba kuna party ama kuna event inaitwa Mlembe Night na nimeweza kusikia pia wewe ni one of the organizer. Unaweza tuambia kitu kidogo ama hint kuhusu event yenyewe? Okay, Mulembe Night ni kitu ambayo inafanyika for the first time in Switzerland, I will say. Na watu wengi ambao organizers wa hiyo tuseme Mulembe Night pia mimi niko ndani, lakini mostly ni wale kutoka Western part of Kenya. Ndio maana inaitwa Mulembe Night kwa nikitranslate Mulembe inamaanisha uwema, yani useme uwema ama, ama uzuri, uwema, useme uwema, yani kutenda, yani kutenda wema. Kwa hivyo ni kama wema, yeah. Wema uwe nasi ama uwe juu hapo, juu yetu, yani wema yani kutenda wema, yani kuwa wema. Okay. Yani so kwa hivyo kwa hivyo event ni tarehe mbili of uh, October. Tarehe mbili October next month. Mm. Itakuwa hapo hali mm. nzuri. na kuingia lazima ukuwe na COVID certificate yep. ama kuwa kwa vaccinated yep. ndio unaweza kuingia. Tunajua sasa hivi mambo iko, lakini in the meantime sasa kila kitu kwa sawa, tunaorganize fresh, tunangoja tu hiyo tarehe. Sasa na pande ya vinywaji, chakula, mko na mmeandaa kivipi? Kila kitu kwa sawa, tuko na snacks, tuko na drinks ziko nyingi, klabu iko poa, klabu iko kurwa, so kile ambacho tumengoja sahihi ni watu. Okay, thank you so much Mr. Martin. Karibu sana. Yo guys, ladies and gentlemen, be sure to watch Mr. Martin Warren on 2nd of October this coming here yeah this coming month yeah he's gonna be performing there and he's gonna be hosting an event by Mulembe Night